kita kasih penilaiannya dulu ya banyak ya sudah ada keterangannya guys 56.000 poin kamu bisa mendapatkan 50.000 rupiah dan sedangkan 112.000 poin itu kamu mendapatkan 100.000 rupiah sedangkan punya saya poin saya lebih gede ya guys 213.000 artinya saya bisa menukarkan setara 3 eh 200.000 ribu ya ratus ribu lebih ya karena saya tidak ingin dulu menukarkan ya udah saya kumpulin dulu guys 263.000 poin 877 yaitu setara 10 dolar artinya 100 lebih ya guys eh, ya lumayan oke lah guys dari saya terima kasih